Demadeor, amant esqued et tekemerum François Alfonsi, canad bro Corsica et brojou Europa, anavezu dara matre a ferrar Jesu, hag emañ movon da hulen digantan ar pez a c'hoarvez gant lezen bro France. Bon, François Alfonsi, la petra c'hoarvez gant Molac, lezen molak, et bro France Eh bien, effectivement, la loi Molac a réveillé la cause des langues régionales dans le cadre institutionnel français et le succès obtenu devant le Parlement, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, est aujourd'hui contesté devant le Conseil constitutionnel, mais c'est un peu euh, les derniers retranchements de ceux qui veulent à tout prix la mort des langues régionales. Et évidemment, la responsabilité de LREM, qui est à l'origine de ce recours, est première dans la difficulté que nous allons traverser. Anne vraiment? Peta, peta Ober? Bon, des mobilisations sont prévues dès le 29 mai, je crois qu'il faut leur donner la plus grande amplitude possible. Et euh, ensuite, il faut mener le combat politique pour que la classe politique aille dans un sens d'une modification de la Constitution et de réussir à créer les conditions, non seulement de la loi Molac, mais d'aller bien plus loin dans le sens de l'enseignement des langues régionales. Bon, et presse, oui, en Corse, on est en place. Hein. On, fera le maximum, mais la Corse, on est au fond à gauche, on est 300 000. Euh, faites euh, ce qu'il faut en Bretagne, je crois que ça sera aussi efficace. Très bien, mais contraire.